ni cita-cita orang yang nak kepada dunia sehingga berasa bahawa korun lah pada ketika tu orang yang paling tinggi dan mulia dia tak ada, ada gambar katanya nak kekayaan dunia supaya korun sebab orang ada ilmu ni Alhamdulillah setiap masa setiap ketika dia cahit cahit pun dia tak guna arum dia tak guna kuam rusik orang berilmu dia tawaduk dia amal dengan sungguh-sungguh gapo yang Allah Ta'ala suruh dan dia jauhi segala yang dilarang tu orang bertakwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخس لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون ayat di 80 sampai 82 suratul qasas kita duduk tengah-tengah uh, bicara hubungnya dengan kisah korun yang kaya raya tapi takabur bakhir uh, buat kerusak ke di atas muka bumi dan uh, ayat belum pada ni Allah Ta'ala cerita ketika korun keluar dihadapi orang ramah dengan perhiasan pakaian yang dia tunjuk kepada orang ramai ni sehingga orang hak jeliga berasa heran dengan korun ni tersebut-sebut eh kalau dah kita jadi supaya korun alangkah baiknya di dunia ni kita boleh senang supaya dia ni cita-cita orang yang nak kepada dunia sehingga berasa bahawa korun lah pada ketika tu orang yang paling tinggi dan mulia di atas muka dunia dengan harta benda dan kekayaan yang ada pada dia Allah pun ayat ayat yang ke-80 orang yang diberi ilmu pengetahuan iaitu nya wa qala alladhina utul ilm dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka Ilmu di sini iaitunya ilmu akidah, ilmu tauhid ataupun ilmu ugamu yang Allah Ta'ala puji mereka itu bahawa mereka lah orang yang berakal, PKG waras yang nampaknya dunia hakikat yang sebenar. Dia tak ada gambar katanya nak kekayaan dunia supaya korun. Sebab orang ada ilmu ni, Alhamdulillah setiap masa setiap ketika dia cai head cai pun dia tak guna arum dia tak guna ความรู้สึก orang yang berilmu dia tawaduk dia amal dengan sungguh-sungguh gapo yang Allah Taala suruh dan dia jauhi segala yang dilarang tu orang yang bertakwa Allah pun ayat orang-orang yang berilmu nasihat kepada orang hak tomok halaba nak kepada supa dengan uh, eh, supa dengan korun gapo wailakum wailakum ni supa dengan makilah ataupun tak baik kamu ha gitulah janganlah kamu berkata demikian pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang berime dan beramal soleh bukan duduk di korun nak seni di dunia bukan duduk di harta benda yuk tamneng cu siang bukan walaupun benda tu kalau dia kita guna kena dia akan molek tapi dia guna tak kena akan jadi rusak punuh lah dalam hidup setiap orang manusia dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar orang beramal berimeh dan beramal soleh serta dengan sabar insya-Allah akan boleh kesenenge yang kekal abadi walaupun nampak zahir dia dia miskin fakir tapi di sisi Allah semua tiap-tiap orang yang ada ilmu dan adanya ketakwaan hati yang cuci bersih dia nak pahala dia tak ada dia nak kepada harta kekayaan yang tomok halaba sangat nota kaki 1332 yakni yang sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya tak sewelong praden yo hurai lagi nak jadi betul sungguh berime dan beramal soleh tu iaitu ya macam itulah dia duduk di dalam plum takwa kepada Allah. Dalam hal ni, Ibn Kathir ada cerita selit satu hadis. Allah subhanahu wa ta'ala firman. Ni hadis kudsi dia panggil. Allah ta'ala 'Aadatul ibadiyah salihina ma la aynun ra'at. Hadis ni selalu kita duduk dengar. Tuhan katanya, aku sediakan kepada hamba hambaku yang soleh. Benar yang tidak pernah dilihat oleh mata iaitu apa tu surga aku sedia surga kepada hamba hambaku yang soleh benar hak tak biasa tengok di mata wala uzunun sami'at dan tidak biasa dengar di telinga maknanya benar hak kita dengar di dunia benar hak kita tengok di dunia ni bukan dia surga so lagi wala khatara ala qalbi bashar dan benar hak tak biasa telitah di hati manusia. Telitah di hati pun tak biasa. Maknanya tak serupa dengan benar hak duduk di dalam syurga. Waqra'u in syi'tum. Nabi pun royak katanya nak yin hak tu hai royak tiga kali saat ni mu baca dah. Baca apa tu? Baca ayat Quran. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Hak kita dok baca semua ayat ni dalam surah As-Sajdah. Gapa tu? Maksud dia seorang ataupun ruh ataupun diri seseorang manusia tu tidak tahu apa yang tersembunyi yang sedaknya mata memandai ketika berada di dalam syurga sikit lagi sebagai apa tu balas apa yang mereka itu kerjakan masa duduk di dunia sebab tu kita duduk di dunia ni letih torok penat lelah sikit sebanyak jangan dibuat kira sangat tak usah ngepek letih sikit-sikit dalam amal ibadat dalam kerja dalam buat tu buat ni untuk kebaikan diri kita dan umat jangan hidup ngepek seolah-olah katanya kita tak ada mulut tak ada mulut kita hak pasal letih tak urak kau duduk rabai royak go tu royak ni dak dak dak dak kita mengadu kepada Allah mengadu di dalam doa kita dalam sujud kita panye tu hai royak di dalam Quran wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila royak kepada nabi Hei nabi di waktu malam hendaklah kamu bertasbih ataupun musujudlah lepas tu mempuji Allah taala royak munarabai nak royak apa? royak kepada Allah jangan dok royak sangat kepada manusia kita pun lagu tulah kalau kita nak nak jadi cuci bersih sungguh amalan kita dan kita harap balas syurga sikit lagi Jangan banyak sangat mulut. Mulut kita ni jadi bobo padai sudah. Bobo padai dengan manusia. Sebab tu orang Melayu-Melayu kita kalau dia orang tanya, "Wak rak gani? Wak ga uduh-uduh?" Wak uduh huduh-huduh tu maksud ke apa tu? Jalan orang tu dia tak sekecek banyak. Pasal orang hari ni, pasal ga uduh-uduh. Ha huduh-huduh tu artinya bukan huduh tak molek tu dak. Tapi nak oyak katanya buat juga lepas tu tak seduk bari tak seduk rakyat tak seduk rakyat banyak sekadar-sekadar Alhamdulillah kalau dia mau boleh dia mau lebih banyak pada kita pun Alhamdulillah dia mau boleh banyak ha, tu. tapi balik kita jangan halah sokmo sikit-sikit ya lah sekadar-sekadar kita buat walaupun banyak sekali pun kita buat kita tak seduk bari tak seduk rakyat banyak kepada orang inilah orang juru orang baik lepas tu so lagi dalam ayat tak wala yulaqaha illa sabirun benar pasal ini ni tidak akan tepuh tidak akan apa ni di di di disentuhi ไม่มีใครที่ต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ kecuali illa sabirun kecuali orang-orang sabar kita kena ingat dah hak ni jadi kaedah tetap di dalam cara hidup kita iaitu sabar we jadi banyak lepas tu buat gapo-gapo kerana Allah sebab apabila orang sabar dia buat Allah Taala akan balah kepada dia kebaikan yang sangat banyak di dunia apatah lagi di akhirat balah kebaikan klik kepada ayat semula ayat apa tu orang-orang yang berilmu nasihat kepada orang-orang di zaman itu yang nuk kepada supaya duk tomuk kanok nak jadi supaya dengan korun Alhamdulillah Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu Melainkan orang-orang yang sabar Allah Ta'ala pun tunjuk Lepas pada ni Iaitu Ha Buat kau angkuh takabur Angin Nak tunjuk katanya dia lebih Korun tak mengaku jadi Tuhan Dia orang di zamir tu lor eh? Zamir Nabi Musa ni Tiga orang yang peti-peti Fir'aun Haman korun tiga ni kalau ada lebih pada tu maknanya serpih-serpih dah kapoh-kapoh dah seperti apa samiri yang tu herayak ada juga di zaman Nabi Musa iaitunya samiri yang duk tipu Bani Israel siapa sapaka semua anak anak apa anak lembu yang dibuat daripada mah hak tu hak pasal serpih-serpih dah tapi hak besar hak gedor-gedor tiga sepada ayat sana akhir sekali buat kau takabburnya Qarun Tuhan katanya fa khasafna bihi wa bidarihil ard lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah timbus ni makna apa ditelai oleh bombing bombing buka apa tu Qarun dan harta benda dia dia sendiri pun ditelai sikit sikit sikit sikit cuba kita gambar supaya dengan ular makan upah dia tu lah. Kalau dia makan lembu seko ataupun misal katanya makan orang ke makan ayam ke makan apa lah, Ular dia tak makan sekali gu tapi dia makan sikit sikit sikit sikit masuk duduk dalam perut dia. Sehingga kita sendiri mikir eh mulut ular tu besar mana? siapa ke kambing seko boleh dia telan. Tapi dia telan sikit sikit sikit. Begitulah juga bombing yang Allah Taala buka wujud mengekoh pada waktu tu Korun harta benda dia, umuh dia, dia telah, telah, telah. Lepas tu diri, di, dicerita di dalam hadis dan dalam tafsir katanya, siapa hari kiamat, duk telah lagi, sikit, sikit, sikit. Ni, learning pun lagu tu lah juga. Bombing duk telah korun, dah tahu berapa ribu tahun lah, zaman Nabi, zaman Nabi Musa, ila yaumil qiyamah, siapa hari kiamat. Masya Allah, honey. Ha, Benda hak kita tak tahu ajaib yang ada di muka bumi. Mana retik go tu berlaku, go ni berlaku, masya-Allah. Serupa dengan Firaun. Firaun Allah Taala kekalkan tubuh badai dia sampai ke hari ni. Orang lain ni boleh tengok. Nak royak katanya, nilah orang di zaman dah tahu apa ribu tahun dulu masih lagi dok molek tubuh badai dia. Yang mengaku katanya dia jadi tuhan dulu takabur lepas tu buat kerusak ke Masya Allah banyak yang buat rusak di atas muka dunia faaktharu hal fasad yang Allah Ta'ala rakyat katanya mereka itu banyaknya buat kerusak ke di atas muka bumi sebab apa tu? sebab Fir'aun yang duk suruh fastakhaffa qawmahu fa'ata'u dia memaksa orang-orang dia dan semua tu pakak taat belaka taat boleh jadi taat dengan hati sungguh ataupun taat dengan sebab takut ha, ni dah ni orang yang diaka kepada Allah tak ada molek sari habuk tekoh ban pelai ciwit dia supalah juga orang-orang di zamir sekarang ni, ni saya tambah dah sebab ambil daripada ayat ni kita rayak katanya tak kira orang Islam ke orang kafir dia jadi antapan atas muka dunia jadi orang kedebel jadi orang wongkan pasal benar-benar maksiat dia duk krum belaka sama ada yaseptik orang tino arok bon gotu goni gotu goni jolo belaka akhir sekali semua punuh dia dia sendiri pemati tak molek harta benda dia dirapah cuci Siang dia orang sebut pun tak molek belakang tak ada orang puji dia bahkan kita kena ingat ini ah, saya tingkar dia boleh jadi tak sudah ayat yang ke-81 satu kali Nabi SAW jalan dengan sahabat saya biasa rakyat hadis ni jalan dengan sahabat Nabi tengok orang di usung mayat pergi ke kubur Nabi tunjuk kepada mayat tu Nabi katanya mustarihun wa mustarahun minhu dia ni boleh berhak dan benda lain boleh berhak daripada dia sahabat nabi tak faham padahal faham dah tu berhak dan boleh berhak tapi kuamai nak ke gapo tak tahu lalu tu sahabat nak tanya nabi nabi apa nabi tunjuk ke mayat rakyat katanya berhak dan benda lain boleh berhak daripada dia nabi rakyat al abdul Mu'min, yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah hamba yang beriman yang soleh yang juru yang baik yang buat jasa baik kepada orang ramai yastarihu dia boleh berehat min nasabid dunya wa adaha dia boleh berehat daripada kepenatan keletihan dunia ataupun benda-benda hak yang kena dok pacen banyak masa dia dok hidup tapi apabila dia mati dia boleh berehat daripada kepenatan dunia ila rahmatillah gi kepada kubur rahmat Allah Ta'ala sebab tu kita orang mukmin tiap-tiap orang ni kita kena wujud yakin katanya kita mati tu bukan nak gi penat lelah dalam kubur dah, tapi kita nak gi berehat dalam kubur sebab apa tu kita letih mari lama dah orang mengajar dia mengajar orang mengaji dia mengaji orang duduk da'wah orang duduk seru orang duduk wak jasa duk khidmat kepada masyarakat buat kau tu buat kau ni buat kau tu banyak letih tak rok bila duduk dalam kubur berehat tapi wal abdul fajir wal abdul fajir iaitu orang jahat orang karut orang kafir orang munafik orang banyak maksiat dan orang banyak buat angkara benar-benar tak molek di atas muka dunia duduk dalam tangan dia belakang benar-benar tak molek tu dia panggil al abdul fajir gapo tu Nabi kata yastarihu minhul ibad wal biladu wal bilad wasyajar waddawab. Orang agama boleh berehat dah daripada orang ni. Mana apa? Tak ada kena dok percum hara nak kamcat lagu mana ni orang ni. Tak ada kena kecek banyak orang lah. Matilah dia. Wal bilad. Wal bilad di sini artinya butir pasir tu. Butir-butir pasir batu-batu boleh berhenti daripada laknat orang jahat wasyajaru pokok-pokok kayu boleh berhenti daripada laknat orang jahat orang karuk wadawab dan nate-nate sama ada menate kaki pak ataupun menate kaki pak puluh ikutlah gapa-gapa hok jadi menate pakak senyap belaka apabila orang jahat seorang mati oh cayur Senir dah. Tak ada kena dolak nak orang-orang yang karuk, yang buat di atas muka dunia oh, tak baik. lah Kita semua dah, saya serup katanya, jangan duk tang supa dengan kita nak su, supa dengan korun. Jangan duk tak katanya dunia, dunia, dunia. Ha, tu. Pasal berkecek, pasal nak, nak, nak kecek panggil. Eh? Kita duk doa, waktu ime duk doa, wala taja'ali dunia akbar hammina Jangan ada tu. Wahai Allah, jangan janganlah kamu jadikan dunia ni tempat yang kami duk nok pomok halaba. Jangan jadi macam tu ya Allah. Wo jadi dunia ni sekadar-sekadar kalau memberi kepada kami ni kaya, alhamdulillah boleh guna kaya kok jalan molek. Kalau memberi kepada kami sederhana, tak kaya sangat, tak miskin sangat, alhamdulillah boleh guna umur dan hidup kok jalan molek. Hal inilah yang kita duk nak. InsyaAllah. Nah, kita sambung semula. Kisah korun yang ditelai oleh bombing. <clears throat> Bawa lepas pada tu, Pak. Orang yang duduk tomok halobo bila tengok, kita tengok, Pak. Mujur. Tuhai tak buat aku supaya korun. Ha, itulah. Nah, InsyaAllah kita sambung lepas pada ni. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.